אלוהים, כאן דגלים הם גוי, בסרטון חדש בערוץ. היום אנחנו הולכים להתחיל סדרה חדשה בערוץ, של דרגון בערוץ 2. כי כנראה לא הרבה זמן רק מונגש, כי אין לי תוכן, אז עכשיו יהיה לי תוכן. אם אתם רוצים עוד פרקים, אז שלוש לייקים ועשרים צפיות, למשל כזה. אז כן, נגוסה, ואנחנו נתחיל, אנחנו נסיים. סימנים שיהיו בהכרחה. אדמת המסלול יהיה מנסים מוטורולטי. כן, לוגו ובאנר לקחתי מגוגל, כי עדיין צריך לשבת על זה ולעצב, אז כן. אם אתם רוצים עוד, אז כן. בואו נסתכל. מה זה כאילו? ממש שיחקתי, כן, אבל... אז בואו נבטא the last time I gaze upon this planet. I will change the future! Ah! legendary Super Saiyan has shown up. How very unsavory. Allow me to continue my vengeance. Не надо плохо, Super Saiyan? שלוש קווים האלה, אני קורא להם דאבל שווה. טריפל שווה. זה לא מעניין גם. זה לא מעניין. כול ירוק. אני... אני נשבע אני חצי נמק כי חצי סייאני. נשבע זה נראה ככה. טוב, אמ, מקווה שמהלך הסדרה לא ייתקע לנו הסדרה. בואו בו לי במשתמש. טוב, לא, לא מעניין, לא מעניין. Welcome. <laughs> Congrats. קורונה בחוץ, טה טה דה די טה טה די די. למה הפסיקה מוזיקה? תודה. הייתי בשטויות של המשפחה. אבל אני יודע מה הוא אומר, גם לא מעניין אותי. אוקיי, אז חזרתי. אה, הם רצו שאני, כמו שראיתם, לעשות את איתם, אה, לדבר איתם, אתם יודעים, אז סיימתי לדבר איתם והגעתי לזקן אנדר קאי. לא, נראה לי לא מה לעשות עם קאי, זה לא מעניין כרגע. Masz. Można dolarów. Piccolo! Kochmy sobie. Wygląda, że lepszy, że na jego syny dostanie. Zajdę też blisko, się nie miał. Dikmuki to jest tym kilu. Хой, мимо шоу, аз питам, те ми то ме згиру. Так, блин. <laughs> Hmm. The boy, the gangster, I love the game, my boy. يلا عبيد No matter how much trash there is, it's still trash! Hey, can I get your help? proper timing. You have to go after the speed so that Goku can finish him off! Are you alright? I won't allow myself to die before the entire world bows to me! I only have one more of those. What? What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special Beam Cannon! Damn it! הקטע הזה הרתיע אותי. Serves you right. חתכו פה קטע שהוא מדבר על זה שהם אחים, לפני שהוא עשה את הסיפור. כן. אבל בסדר. נתעלם מזה, נתעלם, נתעלם. תזכרו את הטומ- את הטמטום הזה, תזכרו אותו. עכשיו, הצד שלהם הוא נראה אפל. פתאום, מה, זורח? אפל. זה משגע אותי. איי, איי. That was. Except. Go. George. This. So. But sit as long as you live. Yep. נו, חלאס, הבנו. Listen here, I'm... What are you... Don't... במשחק הראשון היה הרבה יותר קטעים שפחות חטפו. במשחק הזה חתכו כמעט הכל. קטעים גם של הקופים זה לא... זה לא היה ככה. גם במזיק הקרות זה הרבה יותר קל. למה? Manis'taki nişan şey değil מקווה שלא הבטיח, אבל תצפו לגבות בחיים. בפרק הבא אנחנו הולכים להילחם בקופים, בטורלס, בשיגעונות, בקופים, בווג'יטה, בלאפה, עוד מלא שיגעונות, פריזה, סטקת נאמק, דבורה, כל אלה. חכו אה, אנחנו בפרקים הבאים של... חכו לכם בפרקים הבאים של דרגון בלפים ו-2 Voltei para aqui passado. Eu tenho que ter ao terreno em casa.